Giada, guarda Giada. Sì? Adesso ci abbronziamo anche. Kaisea. Kaisea. Siamo al punto di chiave all these human bodies, t h y didn't tell, they didn't have Gürtel. Umsteigen zu 6.